Nej. Giv mig den minigun. Yeah. Bag os. Rocket launch. Giv mig den, giv mig den skar. Giv mig en heavy. Jeg vil have en heavy. Hvorfor må det ikke være nogen heavy? Ja, jeg prøver at minus. vil, jeg vil have en minigun. Ufærd. Jeg vil have en minigun over en sniper. Det er en skikkelig at have det her gennem gamer. En AK-47! Reza, har du nogen sniper skud? Ja. Har du nogen... Nej, men jeg mener shotgunskud. Shotgunskud? For det... Shotgunskud. Nå, okay, så har jeg to mere. <laughs> What? Nej. Nu har jeg 18. Nu har jeg 22. Jeg stikker bare minis. Ja, du synes stop og tager den. Spænd Heavy sniper. Ja, heavy sniper. Hvad synes? nu Перелегайте пуш. Corre o Ben Inox. Juzik ba. Vind er een. Dit is een player. Dat want is een player. Dus Laat maar niet ham. Hij had een amper Are you griner shit, yeah. Altså, Risse, jeg spørger bare, ham der er gul, ikke Jeg har møjket to af de der forbandede øh, dine subrutter, og han gider ikke at tage dem. Hey, hey, øh, du har faktisk brug for din Ja, og jeg har møjket to af de der dinser. Altså, jeg har ikke brug for mine subrutter. Ja, der er beige eller Okay, jeg tager... Nå. Der er nemlig tre. Rigtigt. Nej. Hvad sker der? Det er en computerspiller. Okay, jeg tager minusen. Lad mig flyve, Risa. Jeg vil flyve. Jeg vil flyve den her gang her. Hvad synes, jeg vil flyve. Jeg vil. Jeg kan glitche andre helikopter. Hvad laver du? Hoved! Jeg kan Åh, oh, nu svømmer nu. Nu svømmer derovre. 어, 어, 아니. <laughs> 아, 맞네. 오케이, 아, 열심히. Ich also schneide gut. Dai, non da abajo. Ja. Nein. Meine Person ist überholt. Der sieht da rot im Sprengkopf. Ah, die in der, die hier Ja. Mazi? Lekty, ale... Najgorsze! O, poszedł! Mam gorące. Perfectum, yay! Oh, ah, oh, Ja, is met rockets. Hij is een minigun. Hij zit niet hol. Oh. jo, flyver i luften. Nå, hej, og lige det flyver. Øh, raketskud. Jeg har skyder. Hvem har shotgun skud? Nej, jeg mener raketskud. Jeg, jeg har raketskud. Jeg har bare brug for sniperskud og en star. Nej, nej, jeg mener raketskud. Wait, har du... Har du raketskud? jeg har 0. Har du er I op? Er jeg er Øh, jeg er vist skrevet noget. okay, jeg tager lige helikopteren og flyver hen til et eller andet by, hvor jeg kan løbe. Ja, måske er den der helikopter spændet. Ja. Der ligger også en helikopter deroppe. Vi bliver sgu da rigtige personer. Nej, Nej, det er rigtige personer, Risa. Når jeg siger, det er rigtige personer, så okay, men så flyver jeg bare. Okay, Risa, hvorfor bliver det så bygget derhen? Det er bare det, jeg spørger om. Og hvorfor er der så nogen, der slår mig i Altså, der er også nogen, der Okay, død, en nox. En nox. Ja, hvis. Mange, mange. Nox igen. Til Trio Nox. Så har vi en til. Åh, oh, hvad har den? Mig. Nej, men det er Dol. Jeg har stadigvæk ikke nogen. Jo, jeg har nogen. Jeg har rockets. Jeg har et stik. En af de første games i dag. Jeg har kun to. Åh, oh, vent, jeg skal... Er det minister? Nej, det er det ikke. Nej, så kan du flyve hen i... Øhm... Nej, det... Kan du flyve herhen? всички я шершнюшка. По вкусу знать. Я глупо. Hij is vloer ook niet. Nee. Ik kan er maar niet zetten. Dit is gelijk om. Oh, nou, dat is Jeg vil gerne få ham. Død. Han nok. Det er sjovt, hvor det er skud. Prøv på skud. Ja. Yeah. Vent lidt. Jeg har rockets. Øhm, um, jeg, jeg har mega mange øhm, skud. Hvad sker der lige er lige? tænker jeg? tænke. Hvad tager du op nu? Hvad? Har du sniper? Jeg skal have en drop. Jeg vil have en skar. Uh, Bill also had heavy, but he has invested in also. Sorry. In heavy air, wat vies aan het doen. Ze in die, dat is mij ook. Dan, eh, wij zijn roepen over wat? Eh, ja, ik heb het Dat is het dan. Ja, ja. Ja. Man skal bare smadre. Det jo lige frem lidt. Jeg skal have langt med en lille. så er det 3000. 3000! Jeg skal, jeg skal smadre øh, 1500. Og måske mega mange. Ja. Ja, men det burde man. Jeg fik 10.000 XP for den første. Det er klart. Så sidder lige frem lidt. Så jeg bare rejse øh, smadre de øh, lidt større træer, fordi giver mere. Det er mat. Ja. Jeg skal lige at droppe mm. de der, hvad var det, øh, de der, de der tre. Tre hvad? Ej, ja. Hvorfor? Ej, jeg fik ikke noget. Jo. Jeg ved ikke, du får nogen tilbage. Bare giv mig... Giv mig 100. <laughs> Fordi jeg havde... Jeg havde fugleryser. Thank you. Det er triv mod triv. Ej, altså, det er faktisk en hel squat. Nå. Hva, hvor mange kan kasser I? Jeg har to. Jeg har otte. Nok også fordi jeg bare går efter. Hvad fanden mm. for mange? Marise, jeg klarede den med Nako, det var fuldstændig bot! Isa, du, du kan godt huske øh, hende der, jeg, hende der Anna, ikke? Jeg bliver fucking træt af. Ja, det altså, er sådan noget, noget mig igen. Ja, det er fordi din anden account. Vi, når vi spiller på den account, det går så vinder vi hver eneste gang. Fordi det er sådan en... jeg har en. Slap af. Jeg har en. Slap af. <laughs> og der du har og ikke, han er bare... Okay. okay. <laughs> Rigtig, jeg ved, du har en, fordi jeg så en. Ej, og AJ han er bare, åh, det er en det har <laughs> Jeg synes ikke, de er blevet så svære at finde, fordi man kan opgradere dem. Jeg er heller ikke. Jeg blev direkte snipet efter Er den person. Ja. Om åbenbart racer, ikke om? Så vinder vi det her game her. Igen. Igen. Jeg kommer. Ah, okay, man. Jeg håber, Ja, Nox. jeg følte bare ham, som blev bare one-tagget i hovedet. Du! Reza, jeg har tøs. Du er rocket. Jeg kan ikke have flere rocket. Jeg kan det Jeg, jeg, jeg tager lige big shit. Jeg har ikke engang noget rocket. Er der nogen, som har sniper-skud? Sniper skud. Det er min lille, det er min lille. Jeg har sniper skud, Ja. Ja. Nu er med. 109 eller? Ja. <laughs> jeg havde 200! Åh, oh, ramt. Sindssygt. får 32. Sådan. Sindssygt. Ja, jeg ser den sidste, jeg ser den sidste. No scope, no scope, no scope ham. Det er nåskopper. Ja, han er lidt Han er ikke alt for HP. Jeg tror, at han er dårlig. Åh, han er her, han er her. Jeg fucking no-scoper okay. ham. Hun fisk er færdig. Hvad er han den? Hvad? Ah, Reza, kom mig, kom mig. Jeg er sygt. Lad være med no-scoper. Han, han er så irriterende. Jeg, jeg gør det. Jeg skyder ham dog. Let's go, Let's go!